दिल को तराना दिल को करारा तुझे प्यारा था कि हारे रोज तेरा करते हैं हम सितारे कि तुम ही हो अब तुम ही हो Love. go.